rahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu bannange mm. ramadan karim alhamdulillah njagala okutwala omukisa guno nga nsinzira mu kispak tv okwagaliza abaisiraamu bonna mu ggwanga ne bannayuganda balina okutwalira wamu ekisiibo ekirungi mm. tugabane akatono ennyo ketulina manye nti embeera si nyango naye tolya n'osuula ngaoliyabaffe enjala mm. tugabane akatono ketulina omulamu omukulu gwa ramadhaani wakwongera kulaba nti enjala bwogiwulira waliwo agiwulira okumala omwaka mulamba ng'ebyokulya awamma biwamme nolwekyo bw'oba olina kofunye nga allah asobodde okuwa kofunye kagabaneko n'abo banno abatalina era okugabana kuno kubeere nga yemukulesoni enkulu ennyo zetulina okufuna mu ramadhaani nolwekyo tugabaneketulina n'abantu abali ku mizikiti n'abantu abali mu byalo byaffe n'abantu baneibazi n'abantu ab'enjawulo abali mu mbeera enzibu ntanda ki gyosibira basereebu ah, abasiraamu naddala mu kisiibo kino beeyise batya era oyinza bagamba ki basereebu njagala okusobokwebaza basereebu abaisiraamu hmm. njagala okubebaza basereebu abaisiraamu enaku zino bavuddeyo nnyo nebabeera nga obwasereebu bwabwe babuteeka wali wabbali nga bamanyi bulungi nnyo nti oba oli sereebu oba oli nze ate fuse bagala seŋŋendo oba oli ani tulina special drones tulina drones tulina drone eri special egenda okututuwala nga teri kudda mm. ye jeneza okamanya akantu kafaakakabeeti kebatuteekamu mm. so nolwekyo beera obaserebuwa bumanye tekunkomerero ya byonna olina ka drone akakulindiridde akagenda okutwala nga kawaliwe tebagaa nagamba nti bamunoonyezeeko eh, eh, kusemwayi emakindye simanye bamunoonyezeeko embuya ko kakutwala eri mukama katonda nolwekyo ngaokula obwa sereebu bwo manya nti accountability gyeri gezaho okulaba nti okola obusiramu obulungi nnyo omwezi guno gwamaga nigukusanzeewo gusiire bulungi weyise bulungi ate obeere ngaodde eri allah subhana wataala oba oliawo guno omwezi guyinza okwesanga wegugenda okuvako entandikwayo e, e, ey'okulongoosa n'okutereeza byonna byagala okukola ng'omusiraamu naffe ffenna teri atuukiridde naye buli omu agenze okulaba ti akola kyayinza okukola ekiyinza omuzinukama katonda droni eri egenda omukima ng'alina kyakoze oky twogere ku felisita kati ali atya omuyizi waffe felisita the supersita <laughs> hmm. omwana oyo Ah, njagala okwebaza kubanga zonna zonna nteekateeka za mukama katonda ah. mukisasikogi school nina abaana bangi benyamba olw'embeera ez'enjawulo ate nga mm. kino kikolerwa okumala ebbanga ddene saba allah kkirize enteekateeka efaana bwentyo era ayongere okumpa obusobozi mm. ah, n'obuvumu obwongera okukola okuyamba ku baana b'eggwanga naye felisita mumbadde mumanyi eyo nti mwana muto alina ekitone alina talenti ye era oba oliawo abantu abadde bamulaba nga bayinza okulowooza nti oba talina bulungi empisa oba tebyokusoma tabitwalanga ekikulu ennyo naye felisita kasodde e, nga tumufuna nga tamu yakatandika muwala mugonvu muwala ayagala okusoma muwala alina empisa obwa guserebu bwe mu myaka gy'emito mu banne abasiniya wanu tabumanyi Ah. era banne bamwenyumirizaamu nnyo nnyo nnyo nnyini ddala era abadde kyakulabirako kirungi nnyo eri banne so nolwekyo njagala okwebaza taata we taata we akoze omulimu munene nnyo sebo nkwebaza nnyo kubanga omwana omugunjudde notagamba nti omwana kabeere just mu mbeera ya sereemu nolwekyo abyokusoma abeere nga tabifaako taata atwala obuvunanyizibwa saawa 1 kitundu 12 felisita aba atuse ku geeti y'essomero hmm. taata we nga yamuleeta twamugamba twamuteeka kwa kwakulizo ntugamba nti omwana ono bangi abamulaba ate abantu balina ebiiso hmm. abantu balina emitima emiki emibi twandi bati twala obuvunanyizibwa obukuuma felisita nga banne ngaali mu kisulo ngaobuvunanyizibwa bubonabonabona ffe tubulina naye olwokubeera nti olina puroguramu zoyagala zatambuza felisita avaka nabeera nga she is a destudent ava waka twamugamba nti tugenda twavunanyizibwa bwagamba nti saawa kumi n'emu abaana bavuddemu feista naawe egenda ayinza ofuna abantu kukubaawo ne bamukwata ne bamuwamba hmm. mwana waalinnya ne tumugamba tagendanga kuva ku ssomero okugjako nga gwe omuddukidde bw'oba nti omuddukidde olina okuwandiika fomo nti ono gwentumye naye kasobedde nga felisita tandika kusoma taatewe amuleta ku makya namukima ku saawa kumi nemu nekitundu buli lunaku hmm. obuvunanyizibwa ogwo abazadde abaami tetuya kubeera nabwo tubeera nnyo n'obulwadde bwayita tbz tbz obulwadde obwa tb butumalawo hmm. tbz newoyita abazadde nti bujje banange waliwo academic day waliwo academic investation day nga bwe twabadde nayo ku sande abazadde abakyala be basinga obungi hmm. so lwekyo taata wa felisita twagala okumwebaza atutte obuvunanyizibwa era tetunafuna buzibu n'omulundi n'ogumu felisita asoma bulungi nga banne ate nkakasa bulungi nnyo ti omwana oyo ajja kusomera ddala era nga kisasikoli sikuulu insha allah tujja kgenda mu maaso n'okumuyamba si yeka gwe tuyamba tulina abaana bangi ab'enjawulo betuyamba naye felisita y'omu kwaba nti kati gwolaba nti ah, mubana abato serembo mm. waliwo mujamaica gobaita shensi yavuddeyo namwa prouding olwokubanga yakoze ka tiktok challenge ke bulungi mm. namusaba muduetinga singa shensi amuwaka korabo muli willing essomero mukwatizaako mm. omwana ono nze kyenjagadde mumwana ono nti twandyagadde kubanga tetujja kugamba nti tujja kubeerawo okuyamba bantu bamaze kutuuka omwana ono buli omu yenna ayagala omuyambako kutumbula ekitone kye mm. kubanga ffe twasuubira nti ekitone kya ferisita ayinza okkikozesa mu ngeri eyinza ate okwongera okulungamya banne era ano mu kisasiro kisikuol bingi nnyo ferisita bitumutaddemu ebyongere okuga nti ah, oyinza okuba nekitone kyo mm. naye olina okubeera omwana ow'empisa omwana omuntu mulamu ayagala okusoma mm. ate omwana omwetowaze tomera liwawaatiro era kyamukisa mulungi teyabirina naye bwe yandibadde abirina era tubitoolako okusobola mm. okubeera ng'ajja mu banne nolwekyo omuntu yena yena yena ayinza okuvaayo naga nti zengenda kwongera okuyamba felisita okwongera okulaba nti atumbula bulungi nnyo puroguramu ze zatambuza ffe kasabeera nga tamujja ku mulamu gwakusoma ffe ka kisasikogi school tolinda ogamba nti kale katukuwulirize tulabe obugenda okuyamba omwana ono kubanga kitwetaaga ku nkomero ya byonna buno bwa serebo bwakiseera mm. butuuka nebuvaawo tubulabyeko naye omwana byasomye abeera nabyo ate obeera serebu owa valu kyetugamba a woman of substance nga oli dokita naye ngaolina ekitundu kyekirala ngoli musomesa mulina ekitonde kyekirala ngoli loya naye olina ekitonde kyekirala so nolwekyo kyetwagala okulaba mu felisita era nsuubira bulungi nnyo nti inshaallah tuyinza okufuna ekintu ekyo okuba mu mwana okesome batumaliriza essomero alikalinza bulungi eyo ebweru um, <laughs> of course nze nga tatayo tannankubira felisita nali simumanyi nnyo hmm. naye bwe yamala okumbuulira nitayagala omunoonyereza ku mikutu egy'enjawulo ne mutegeera mm. naye ate banne bwe yajja abaana abato abamyaka gyekilaasi ze n'abalala baali bamumanyi bulungi mm. olwokubeera nti uh, gurupu zeezo baali bamutegeera bulungi nnyo so n'olwekyo agezezaako nnyo kubanga abaana abamu abali mu myaka gye wawo n'abajja ogamba tuzze kulaba ku felisita nga mm. sibamanyi naye nga bazze kumukyalirako abamu waliwo n'abajja taata wawudde felisita alkisasco school naffe tujiza okusoma naye nga abaana abo bazadde baabwe babagamba twagala okugenda okusomera felisita gyakolakigyali era mwe bali mu klasi bakolaki basolaolwekyo nsuubira nti omwana ono ekitone kye tusaba tubeere nga tulaba engeri tuyinza okukiwumbawumba nekibeera nga kitone ekirungi ate nga kyongera okuwa ekyokulabirako naye ngaekisinga okukuwa ekikulu ngaekitone okuwunda tukiwunze n'obuntu bulamu n'empisa ate obwetowaze amiina tweyanzanye